Suscríbanse, en mi canal de YouTube. Estoy como Marco Trujillo, Marco Trujillo Cofre estoy. ¡Vive el Ecuador, carajo! Queridos amigos, estimados hermanos latinoamericanos, saludos cordiales, un abrazo de corazón. Acá Ángel Guaraca desde Ecuador. Dicho para de y así nos tuvieras con tu vista. Ahora, ahora. Sí, señor. Para la gente alegre, muchas gracias. estoy mirando, público nuevo para mí. Arriba la mano, arriba la mano. no es mi culpa. ¡A bailar! A ver dónde está mi celular, ¿quién tiene mi celular? transmisión en vivo. Gritó como Trujillo niño.